ဖြစ်တာကပန်းကြီးတွေယူရကြပန်းကြီးတွေယူရကုန်ပြီးပန်းကြီးတွေတယောက်ချင်းပန်းကြီးပန်းကြီးတယောက်တော့တယ်ပန်းကြီးတွေယူနေတာပူလောင်လည်းထိပ်မှာပန်းကြီးတဟိုးတွေပါဒီမှာဟုတ်ကားပါစစ်ဖြစ်တယ်လေအာဘလို့ဓမြရည်လည်းကြည့်ချင်းအဲ့ဒါဟိုးရေဟိုးရေဓမြဓမြကြီးတယ်နော်ဒိုးမသားနေဇုံးဆွဲဇုံးဆွဲတူတဲ့ဇုံးဆွဲမဲ့အကောင်ကြီးအကောင်ရှင်းနေမလားရှင်းနေရှင်းနေ တကယ်တကူကြီးကဟာသူ့အိမ်နေတဲ့ထဲတယ်ဟာဟာရင်ဘတ်ထဲနေတဲ့ထဲဟောအကောင်တကြဟိုကဘော်ဒီပါဝေးရတော့မယ်ဒီကောင်ရင်ဘတ်ထဲပန်းပြီးတဲ့ဟာတော်သေးတယ်ကောင်ဂွေးသေးတယ်မားတော့မယ်ဘောင်းကြီးလေးထွက်တဲ့လေအပင်ကြားတဲ့တွေပါထည့်နေတာပန်းကြီးကိုပင်ကြားတဲ့တွေပါထည့်နေဟာအောင်မြင်ရမယ်စားလေပလာတာကိုးလာလေ ကြီးကျယ်လာမယ်ကြီးပါဆန်ကီနီဘယ်တော့ပြင်ဘလို့ကိုကြီးဘလို့ထည့်နေလဲဘောင်းဝီလဲဘောင်းဝီကဘာထဲကိုထည့်နေလဲဘောင်းမပင်ကြတဲ့ညံ့တာလေပန်တီတော့လွေလွေတယ်ညတော့ပောက်တယ်ညကြအနီးလားအဲ့ဒါအမြဲကိုနေကြအေးဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့မှာအခုမှစစ်သားတွေ့ရတယ်။နဲဟိုမှမြေဘူးလား။လာတာတော့ဟိုမှနေဒီမှာတော့တော်တယ်သူများတွေချက်တွေခိုးတယ်ဟိုဟာတွေခိုးတယ်ဟိုမိန်းမတွေကို ဘာညာဟိုမရင်းကျင်တယ်ဘာညာတယ်ကြားပဲကြားဘူးလားရုပ်ရှင်ထဲမှာမကြားဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမရိုက်ဘူးအာနောက်တစ်လုံးနောက်တစ်လုံးတိုင်းလိုက်နဲ့တစ်လုံးထက်ထက်ပါတယ်ကျอืมဟိုကောင်လေးကလမ်းကြီးပြောတာဟဲ့အောင်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲဒီမှာရှိတယ်အာလက်ပြလက်ပြနဲ့အဲလက်ပြပြီးတင်းဖို့လားလာပြီလာပြီလာပြီမေလို့ယူယူဟောထပ်ဖွင့်နေအဲ့မေမအမှန်မရှိနေလို့အဲ့ဒါတခါတည်းကြောက်တယ်အမေဆန်ကြီးရဲ့ကိုတိတယ်တဲ့ငါလည်းငါတို့ကလည်းညင်နေတယ်တဲ့စားပစင်ငါပစင်တဲ့ဟုတ်တယ်မျိုးอืม န်းချစ်တော်လေးရော။န်းချစ်တော်မဟုတ်လေးမွားသေးဘူးနော်။ဟုတ်နေအောင်။ဒါကအရင်ကလူကြီးတဲ့။တမဆာမမှုကြီးနော်။သူ့ကျွေးမဲ့လူမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုယ်က။အဲ့ဒါဘာလို့မလို့တော့ချီးကျွေးမယ်ချီးစားလို့ချီးစားမလားလို့။ပေးနေတာကအကိုလုံးကနားခေါ်ပြီးအကိုလုံးပေးနေတာသူ့ရောက်ဖက်တွေတန်းစီပြီးပေးနေတာ။ဘုနာလည်းအများကြီးပဲမှာပါမဟုတ်မရိုက်ခင်လည်းဘုနာမှာပါဘုနာမရိုက်ခင်အများကြီးပဲမှာပါ ဒါတဝက်လောက်နေမှာမမပြရရတာဆရာဗျာစာပြီးတယ်စားပါလေမင်းတို့စိတ်ပုံမင်းနဲ့သူကကုသိုလ်ရဦးတည်တယ်မဟုတ်ကအတိုင်းမွေးတယ်ကြောက်ပါဟာခဏနေပါလက်ရကွန်ကြရီရဲ့ဒီဒီဒီပိုးတယ်အာမပပရစ်ဆက်ပေါ်ရဲ့နော်ဟိုလောကရဆက်တာအများကြီးပဲ thái xà này thái xà ờ, này các bạn lan nó gọi là xà xin lan sao lại ờ nó còn là ừ. hoa trăm màu rồi nó đông tôi học rồi bỏ gì thì rồi không Thăm mình nào đâu 是的，都是。